Takže zdraví ťa Edo, však som sa pri ďalšom páte z Body z Basics in Education Learning a tentokrát to bude Baldi Loves Deutsch Remastered alebo Baldi má rád hračky. Takže tento mod ste už možno videli u veľa zahraničných youtuberov, ale to bola predošla verzia, ale Michael Das Gaming čo je aj developer tohto modu, uh, urobil na tento mod remaster. Takže Um, takže sa pozrieme, že ako, um, že ako to bude a uvidíme, že čo nás čaká. Ale predtým, než sa vrhneme na samotný mod, by som ťa chcel poprosiť, aby si dal odber, lebo možno mi dať tisíc odberateľov na tomto kanáli a práve tvoj odber mi veľmi pomôže a keď ho dáš, tak budeš dostávať všetky notifikácie na moje videá. Takže bez ťažších kecov môžeme sa vrhnúť na tento mod. Uh, vítaj v remastered verzii of uh, Valdimara Hračky. Toto mala byť verzia 4, ale um, rozhodol som sa um, to remasternúť tú celú vec. Um, má to nejaké nové textúry a nejaké secret kodiky a ďalšieho. Takže Wise Words from Michael. Teším sa. Toto je nové. Toto som ešte nevedel. Ow! Hi! Welcome back to Here's Listen, I know that you ran off with my toy the last time, but I'm not that mad about it because I realized that I had some spare ones. But I have one problem. I have left them in each classroom. Can you go out and get them for me? Now. Wow, thanks. Oh, man, yes. Ah, pode, tá i Oh, oh, wait. I can't believe it. You're in. I can't believe it. You're in good one. Oh, dobra praca. Come here right there, you A Oh! This functions the exact same thing that the way, about this basic is what the Problem one. Nine. Plus. Great job. That's right. Problem two. Uh, Good one. Ah! What? What? Oh, oh, what? Oh, you to get that We're not Ready or not, here I come! Takže neviem ako to bolo pre vás, ale pre mňa to nebolo až také nočné. Lebo ja mám stišenú hlasitosť. Ale Baldi ma straší s týmto pramítkom. O môj bože! A on nie je až taký rýchly, ako sa zdá takže toto by malo byť easy. Aha, principálová hračka. Um, tieto hračky sú inak reálne, že si ich môžete kúpiť, ale neviem, že či ich dovážajú priamo do Slovenska, alebo nejak proste rýchlo, rýchlo, rýchlo. A není až tak rýchly. Bladeface? Čo tu robíš, Bladeface? Ja som si myslel, že si už dávno preč. Ty si tu zrazu vykúkol na mňa, jak taký bubák. No, máme tri hračky z, zo siedmých, čo je u nás normálne. Toto je nové, pozrite sa. Dostaneme keychain a myslím, že tým s týmto áno, to je ako bisoda. Musel som to Let's play. Radio One! toy. Don't want to see my toy friend. Nie, ďakujem. I have rock. Ona mi dala hodiny a všimol som si, že veľa, veľa youtuberov nechápe, že na čo sú vôbec tieto hodiny, ale ja to viem. Lebo zle čítajú nápis tak, je to vlastne tak, že keď vydáte tento tieto hodiny dole, akože ich použijete, tak um, keď zazvonia, tak Baldi pôjde za nimi. Tak ich dám trebárs sem. A teraz týkajú, hej. A PlayStation má nejaké radky tiež, ako vidím. Teraz som ich položil, áno, a keď zazvonia, náš Boldman by mal ísť priamo za nimi. Teraz. Posprawić ciał. Zaschowam tu. What? I want my toy. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, počujeme. To je Okay, tak to dojde tašky. I love toys! Ah, fine! Well, Alexa here small! Listen, I know that... Oh, man, yeah. Toto je... Deset! toto je mít... Čtyřic. Pět. Dobrá práce. A minifigure! Yeah, yeah. It functions the exact same thing as the bullshit, Problem 1. Uh, really? Mine good uh, one. Problem 2. Yeah. Ah! What's that? A oh, What? answer! Oh, what's that, man? Oh, you are to get that box! We're not playing bullshit! Ready or not, here I come! That's not awesome. boze mensen radio naar die rij. Kom! Kom! Het is maar maximaal een administratie te gaan. Place space. Vidim že Majko mu dal roky Placefaceovi. Placeface bol teraz v trade. Kamo. O, principál. Dúfam, že ma nevidel bežať. Ty kokos, to by bolo zlé. Kebyže ma on vidí bežať, tak to je zlé. Zloba. Čistá. No. Našťastie Baldi nie je taký rýchly, ako sa zdá. A kde je? Že nepôjde z druhej strany, ako vždy. Moja ne... Tam je, okej, ok, okej, ok, okej, okej, okej. Už ho vidím. Už ho vidím. Tam je. Našťastie ho od odtváča ďalej odo mňa, čiže sme po gavatku, jak sa hovorí. Uh... I mamy kluczenku. Ano. Teraz. A. Ah. No potem. Boldman. Boldman. Chyba. Tu są je mu zčervenajú oči vždycky, keď plieska pravidkom. Sterias F. No, poď už! Looks like it's sweeping time. Gotta sweep, sweep, sweep. No drinking drinks in the hall. Ale principál, choď do reky. I wanna play with someone. Dostali sme detention od principála. Lebo som si vážne myslel, že... Že už zahol za roh. Ale ne, ale... Musím mu ujsť. Ešte sú tam dole. Dobre. Stihnem. Zobrať A čo keď pôjdem do tej detention sám? Nie, nestihnem tam pôjsť, lebo... 15 seconds. Detention for you. Okay, okay, okay. Your parents will hear about this one. Don't panic. To mi nepomôže. Ďakujem. Ha. Nie, Baudi, Baudi, nie. Nie. Um. Baudi. OK. Wow. Tak, toto som nečakal. Jackie Hi! Welcome back to here school! Listen, I know that you ran off with... Ow! Oh, man, yeah! Direct! Bam! OK, tretie a posledné kolo máme pred nami a vyšťavíme teraz z tohto módu maximum, čo sa dá. Alebo zatiaľ tento mód sa mi ľúbi moc. eh, eh. OK, minus... Toto je minus 4, uh, 2, 35. Výborné. Žiadne zlé odpovede. A to píše náš kamarát Bolendman. Let's play! Oh, ja som jej roztrhol hráčku. <laughs> Ja jsem jej roztrhal hračku nožnicami, tak toto je cool mod. Drž sa odo mňa ďalej, Baldi, lebo na teba vyťahnem moju tajnú zbraň. Bisodu. A to sa ti nebude páčiť. Či bude? Oh! za Ano. A teraz Teraz pójdziemy sem takto. Something great. Nie, no nie dostaniesz nic dobrego. I am coming to show you my toes. I'm going to show you my toy. Nie, nie pójdziesz. No thanks. Gdzie nasz kamarad Boldman? Halo? Gdzież mi wziął? A to je! Ci? Ja samo na chwilku widział. Zaujímavé. OK, tak obehneme. Tak ubehnem celú Sweep, sweep, sweep! OK. Gotta sweep, sweep, sweep! Gonna sweep. Gotta sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep! Dobre. Ježiši, principál. Baldy zasa sekol s Goda na konci haly. Tak to je zaujímavé. A Goda Sweep je tá kľúčenka, ktorú si môžete kúpiť na stránke. Job old man, jak se máš? Hello, hello. Principal, kam jdeš? To see? famoso lixão. Ah, to nie wiem. Okej. Okay. Goda Sleep zasa sekol tamto, čiže my ideme opačne. OK. Teoreticky som mohol zobrať ten notebook, čo tam bol. Nie, tady nejdeme, lebo tam je bulí. Tak ideme tady to. OK. Uh, prosím, neodsekni sa. Koda sleep. Sleep, sleep, sleep. No, už sa odsekol. Pekne. Ďakujem. Si mi teda uľahčil život. Let's play. Let's Alright. Ready? Go! One, two, three, four, five. Wow! Thank you. all. No drinking drinks Ale to są lekcje z prawie obożeń. 15 seconds. Detention for you. When will you learn? tak tu som skončil na plnej čele, kamo. Tu nemám čo robiť. Čau, Baldi. Takže toto bolo Baldi rád hračky Remastered Edition od developera menom Michael Das Gaming. E, čo sa týka toho samotného remasteru, veľmi som si ho užil. E, je to ako keby taký improvement od originálneho módu e, a veľmi sa mi páčia niektoré tie textúry, aj zmenené zvuky, aj um, dizajn postav, takže tento mod odo mňa dostáva 5 hviezdičiek z 5. Takže ak si tento mod budete chcieť zahrať vy, link na tento mod nájdete v popisku videa. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment a ja sa budem tešiť u ďalšieho videjka.